はい、設置て。はい、やらかしも整列お願いします。はい、両サイドも一両サイド。両サイドはい、みんな、はい、前進て、はい、両サイド置いて、両サイド置いて。 와. はい、大丈夫ください。あれ、ここで写真撮影しますか？写真撮影しますか？はい。